انا هون عم بتعلم بمهنه النجاره عم بستفيد بكثير شغلات عن بمهنه النجاره هلا عم نتعلم نفصل طاولات هلا عم نفصل اجزاء الطاوله ونجمعهم مجموعات يعني الله يعطيهم العافيه ويجزيهم خير المنظمه دعمتنا كثير و... والاساتذه الله يعطيهم العافيه تعبوا علينا واشتغلوا معنا حتى تعلمنا واشتغلنا هيك شيء يعني انا هون معهد مركز التدريب المهني عم بتعلم الحديده وهذا كله يعني بفضل الله ثم الاساتذه عم بتعلم الحديده و بتعلم الحديده يعني وبعيش اهلي الحمد لله من وراها احسن ما ضل يعني ما عندي لا شغل ولا عمله بتعلم الحديده هون بستفاد بشكر الاساتذه والمنظمه والله الله يجزيهم خير الله يعطيهم العافيه والله عم يتعبوا علينا يعني بيعلمونا الله يجزيهم خير يعني كان عندي خبرة من فترة يعني وكان عندي طموح إني أتعلم مشان أنا أتعلم وأستفيد وبالمستقبل أفيد غيري ووقت فتحوا هذا المركز ف يعني الله يعطيهم العافية كثير استفدنا منه وداومنا وصاروا يعلمونا والأنسات آه، يعني كثير كثير بيساعدونا الحمد لله وانا بشكر آه، منظمه آه، بيبول النيد كثير على الشيء اللي عم تقدم لنا اياه والحمد لله ما عم علينا اي شيء كلهم حايصين بابداع عم يلاقوا لمسات وشغل انتاج بين ايديهم مباشره يعني كله آه، مباشره يعني نحن ما توقعنا انه فورا فالبنات كثير كثير مستمتعات والاهالي كمان ملاقيين يعني آه، شيء جديد على بناتهم فهذا نحن كثير مبسوطين بهالموضوع هذا يعني عم نحاول قدر الامكان نقدم للفتيات الشيء اللي بيساعدهم